Vocês já viram anúncios? Braid, Shadow Legends. Não esses anúncios. Estou a falar de anúncios fast food. Aqueles muito apetitosos, mas na verdade é só Photoshop. Conhecem? Há vários exemplos de marcas, mas eu não quero copyright, portanto está aqui o meu próprio exemplo. Parabéns à Paula Guilherme por ter ganho o shoutout, obrigado por participares, agora bora para o vídeo. O estereótipo de anúncios de fast food, uma pizza suculenta feita com os ingredientes originais de Nápoles, tão apetitosa que nem consegues resistir. O queijo, a massa, o molho de tomate, até tu tirares uma fatia e lambuzaste todo. Dá lá uma trinca. Pizzaria do Tosé. Como mas é? Honestamente são bem desumildes e bastante irritantes ao ponto que a maioria os ignora. Portanto, estou a fazer o um favor às pizzarias, podem usar este anúncio se quiserem, é de graça se me derem a vossa pizza. Anúncios de fast food honestos à espera de uma boa comida durante a quarentena? Continua a esperar! As bebidas estão congeladas porque foram feitas anteontem. E nós sabemos que tu sabes que nós usámos Photoshop para isto, portanto, vamos ter cuidado para fazer a tua experiência ainda pior. Está aqui a tua pizza, após uma hora e meia no trânsito. Não esqueça também de dar-nos rating 5 estrelas. Isso ou iremos despedir o aluno da faculdade. A escolha é sua. Pedimos também desculpa ao cliente pela balança ser tão honesta como nós. Mas já que são clientes habituais, têm 3% de desconto na próxima pizza. Já viram? Fantástico! PS. O desconto não será aplicável se não for obeso mórbido, se incluir bebidas, incluindo água, ou se não me apetecer. Pizzaria do Jusis Clayton. Somos tão questionáveis que nem temos logotipo. Obrigado por assistirem, peço desculpas por ser tão curto, eu ia fazer todos os tipos de fast food, mas decidi procrastinar. Então eu é abananei, tchau!